Jamani, mimi na tabu, tabu zina nikiribu, mapenzi kwangu ghadhabu, acha niseme sibubu mie, lile donda la mapenzi ulonietia sijapona, ya kukopa yangu pumzi, mora mponyaji ataniponya ninateseka tetemeko tuko moyoni até secar.